Heide ist es wunderschön. Droben im Oberland, Heide ist es wunderschön. Da blüht die Jägerei, da ist das Schießen frei. Da möchte ich Oberjäger sein,